ISO. Vamos, Nina. Diafragma, velocidade de obturação e ISO, ¿vale? El ISO. El ISO é a sensibilidade del sensor aí à la luz, Então se eu recordo la fotografia analógica, teníamos aí ASA, né? ASA 100, ASA 400. O que significava isso? A sensibilidade da película aí. Sabe? Película asa 100, menos sensível à luz do que a asa 400. Então, ISO é igual, o sea, yo voy a tener ISO 100, ISO 200, ISO 400, 1600, 3200, hasta 25.000 e pico ahí. Entonces, cuanto mayor el ISO, más sensible meu sensor à luz, ¿vale? Pero, como todo, el ISO también trae ahí consequências ou efeitos ou possibilidades criativas, vale? Se eu uso ISO a 100, 200, 400, a foto vai sair aí bem nítida, bem, bem limpa assim, né? Vale? Agora, se eu uso um ISO mais arriba aí de 6400 por aí, al menos em minha câmera, né? Então isso também é relativo à câmera, assim, né? Dizem que as zonas têm melhor ISO, ou seja, tu pode subir tu ISO e não vai apresentar ruído, o que chamam ruído. Assim, né? Então, se tu subir muito o ISO de tu câmera, e isso de novo, aí que conhecer tu câmera e ver até que ponto ela começa a oscilar muito, e vai apresentar ruído, ou seja, são granulados assim em tua fotografia. Então, uh, depende da foto que tu hace, isso pode ser um incômodo, um inconveniente, assim, vale? Mas também pode ser uma possibilidade criativa, assim. Então, eu hecho umas fotos em branco e negro, pra, porque eu creio que para branco e negro, por exemplo, isso é um efeito que pode ser como criativo, assim, tu pode usar isso como para texturizar a tua imagem, assim, né? Então, ele isso traz possibilidade de, de generar textura, assim. Traz esse granulado então pode dar esse efeito aí, né? Então de vez aí como três fotos com ISO distintos para que para ensinar como granula a foto aí, vale? Pero não é que aí também muito, ou seja, eu quando comecei também tinha isso como muito medo ali, ISO, não, seja, não pode subir muito, etc, né? Pero é isso, é, é que cambiando essa perspectiva também, né? Depende da fotografia que tu faz, etc. Tu pode subir esse ISO aí. Además, os editores de hoje em dia já logram barrar muito esse ISO. então sea. Entonces, eh, um vídeo de edição com ISO, como reduzir ruído e y enseño exatamente como barra muito. O sea. Entonces, não me acuerdo com que ISO eu fiz essas fotos e como recupera bastante. então sea. Entonces, conozca tu cámara, vea até que ponto ela eh, acept é aceptável o nível de ruído aí, para que tu sepa, não? Hasta que ponto eu juego com isso ou não, assim. Dependendo da circunstância que tu esteja. Assim. Vale. Então, o liso traz esse, esse ruído aí. Então, com liso cerramos esse triângulo da exposição aí. Vale. Então, se eu compreendi esses três R's aí, eu posso colocar minha câmera em manual e começar a jogar aí com todas essas possibilidades. Né? então regulo meu diafragma. Então, antes de regular e compensar minha exposição, eu tenho em mente o mente quero lograr com essa fotografia. É, quero lograr um efeito barrido, quero congelar a imagem, quero lograr um fundo desfocado, <laughs> quero, quero lograr uma foto com pouca profundidade de campo ou com mucha. E tudo isso vai arrugar um peso aí em momento de compensar compensar tua exposição. Né? Então, por lo general, arreglamos a abertura de diafragma, dependendo de lo que quero. Né? Se eu quero que, que tenha mais campo enfocado ou menos campo, se eu quero um fundo desfocado ou não. A partir disso, regulo minha velocidade. Né? Então, minha velocidade, se eu elijo, dependendo de o que queira, não? Né? eu quero congelar essa imagem ou quero ter um efeito barrido aí, vale? Então eu também juego com essa velocidade. Agora, em situações onde já é regulado me abertura de diafragma, é regulado me velocidade de, obturação, e aún assim, se eu miro meu exposímetro, eu vou ter uma foto subexposta, então me queda quem? É liso aí, vale? Então el ISO sempre assim, para obter uma exposição ideal, assim, derramo por último para compensar essa exposição aí. Então, se é um assim, me faltou alguns pontos de luz aí, eu vou subir no meu ISO aí, vale? E aí eu vou obter essa exposição ideal, assim. Então, com esses três R's aí, tu já pode começar a praticar em manual e jogar com mais possibilidades criativas aí do que ele automático, né? Agora, ojo, que eu hago uma foto em manual quer dizer que sou o melhor fotógrafo? Não, entende? Mas por isso que eu comecei, por exemplo, aprendendo juntos com a luz, assim, porque creio que antes de dominar a técnica, há que praticar a mirada, assim, vale? Então, de nada serve tu ser um super fotógrafo técnico se tu mirada seguir sendo se tu há cambiado tu mirada, assim. É, é, é que andar de junto, assim, né? Eu, particularmente, priorizo isso, assim, priorizo lá, o treinamento da mirada e depois a técnica, assim. Vale? Então, isso, assim. É, pratica a mirada, mira a luz e agora tu tens toda a técnica aí para lograr mais efeitos criativos assim. ¿Vale? Então, hasta acá hemos visto como medir a luz com os modos de medição de luz, enfoque, modos de enfoque e los, y el de exposição. Com O sea, com esses três são as ferramentas base assim para que tu aprenda a manejar tua câmera aí, vale? E tu vai ver como aprender isso, aprender isso bem vai a cambiar fotografia aí ahí. Vale. Vale, é isso Hasta a próxima. Não te de se inscrever aí. Deixa teu like, comparte. É, essas coisas todas aí. Deixa teu apoio aí, porque... Sabe, né? É isso. Até a próxima.